Так, друзячки, всім привіт. У нас тільки-тільки пішов електрик, зараз я по ангару розкажу, що і як, на якому етапі. Дядь Вітя електрик тільки пішов. Коротше, яка ситуація по е, по генератору і по крупорушки від генератора. Значить, що дядь Вітя зробив? Це включається ну, в розетку или в генератор. Він поставив кнопку. Потім додав конденсатор ось він на 70 мікрофарад. Оцей конденсатор. Ну а ці два тут були по 20. Це було, ще я купляв, а не були. Просто один ми поміняв, він згорів давно вже. І оце я новий заказав, то він поміняв, бо там стояв в коробочці старого образця. Коротше, ніфіга вона не запускається. Добавили на 70 мікрофарад, вибиває автомат. От розетки, звісно, запускається взагалі як ну, мгновенно. Ву. Получається, як кнопка нажимається пускова, вона додає ще той 70 мікрофарад конденсатор. Отак От раз, брос і все, вона включена і вже відключений сам конденсатор. Все зараз чітко, хорошо, но надо, получается, менять э, рубильник. оцей. Його вибива. Ми починаємо запускати крупорушку, вибива. Як каже дядь Витя, если його поміняти, ми можемо поставити мощній автомат, ну тоді ж уже гарантії нічого не буде. Він же в мене на гарантії год скільки я тут місяця не пройшло, як я його купив. Тоді гарантія вже ж не буде, ми його розберемо, поміняємо, на свій лад переробимо. Тоді воно гарантія, грубо говоря, уходить. Ну а так, конечно, так Вот, допустим, если я от розетки От обична розетка. Ну, у мене просто тут ще немає електричества, бо писали, що і світ проведе. У мене електричества немає Тут поки все на переноски, а вже буде ангар і ми проведемо общу електрику сюди. от ну, на переноски, звісно, ну, включена в розетку, запускається, ось показую як. Мгновенно, мгновенно, хорошо просто класно. От генератора воно так не запускається. От генератора тільки нажимає кнопку пуск, зразу воно вибиває автомат. От вам і все. Отак. Воно то понятно, у мене генератор на всі мої нужди вистачає, насоси все робить. Ну єдине, що не підключу, я крупорушку. І от може хто там щось з вас щось розуміє, я показав. Також я набрав е, конденсаторів. Ось на 50 мікрофарад кондьор. На 50 новий. Це 2 на 2 на на 20 мікрофарад, ну було 3,1 ми поставили. І 2 купив на 10 мікрофарад. Ну, може додати там таке, що. Ну, тобто вони пригодяться. Так на крупорушки, щоб були, то пригодяться. Так то я пшеницю набиваю, допустимо, усі ящики, бочки, у мене все повне. Всього нормально вистачає. А іменно е, вдруг не буде світа дуже довго, там неділями, тоді. Оце якби із-за цього я. А так а я спрашивав, кажу, дядь Вітя, якщо додати там ще один, е, він каже, воно нічого не дасть, автомат вибиває. І все. Оце таке по генератору, друзі. Що ви мені писали? Добав конденсатори, зробив через пускову кнопку, все зробили, ніфіга вибиває. Ну і понятно, в нього нема 3300, в ньому хоч би 2,5 було кВт. Ну і припуски вибива. Так. По ангару по нашому. Значить, що ми поставили стойки, вже там торцову стінку, всі поставили стойки, вже почали розкручувати і самі перемички. Також поставили вже на цю сторону. Ось стоять. Це у нас 5 метрів ворота будуть. І оцю треба зашити. Це ж теж йде ангар. Це раз. І виходить, все пішло вже ну, вище, робити у висоті і якби трошки-трошки медленні вже почав йти процес, тому що з кожним той, з кожним крабіком, то його привари, то прикрути, це все вверху. Виміряй, ну і так далі. <clears throat> Оце ми зараз. Оце отан верхня, верхній брус, що йде на торцевої стінці, а то вже низ вікна. Слідуючий брус буде 60 см вище, і то будуть у мене на тому рівні е, вікна. Вікна будуть в кожному прольоті, ну крім торцевої стінки. В кожному прольоті. От раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять вікон. Одинадцять вікон будуть точно ж такі самі, як і я на сарай робив. Ось отакі. От як в мене на сараї на моєму, що ми строїли в тому году і поза тому году. З холодильників двері. Ось, ну Тут їх два у мене пакета, чотири стекла. Тут ось один пакет, два стекла. Отак я четвертя поробив. І все, і оттуда вікно знімається, от прикручені навіси. І воно відкривається вверх-вниз. Ось воно стоїть, кстати, що я вам показую. Ось вони стоять. У мене вони є. Я тоді купляв їх на сарай і зразу набрав трошки лишніх, думаю, може буду щось строїти. І отакі ось вікна будуть в кожному прольоті. Ну, Вони в мене везде. Тут по два йдуть вони. По два пакета 4 стекла. Ну і коротше, на зиму я ставлю їх по два. Коротше, отак. Думаю, понятно. Оце ж на цей... Хотів спочатку вище поставити, а потім думаю, ну що вище там вікно і зразу, грубо говоря, там і криша почнеться. А так нормально буде. Коротше, отакі діла. Спрашували, як ви виміряєте верх труб, тому що як я варив стойки, ой, кажу, варив, як я бурив землю, заливав сваю і закладну, і поставив, і поварили всі стойки. Як ви виміряли висоту? Ніяк. Ми так і поварили. Грубо говоря, як земля йде, усі сваї, так ми 100 еті, стойки поставили. І от ми гоним брус, він іде ровно по по, этому, по уровню у нас. Ровно по горизонталі. І ми йдемо, йдемо, йдемо, пройдемо вікно, і в мене закінчиться самий верхній брус під кришею, там де 10 см труби залишиться, де 5, де там 7, де 3, де 2. І ми лишні труби пообрізаємо над брусом уже верхнім. От, получиться, допустимо, ось так. Тут така сама ситуація була. От. <clears throat> Поставили брус верхній ідеальний. И вон даже видно, вон надо, друга труба від начала надо обрізати 5 сантиметрів. Десь іще, де молоток не треба, і ота перва треба дрізати 3 см или 2 А так воно все ідеально. Сразу ми нівеліром відбили повністю внутри ангари. На ангар ставили, от на центрі ми. І по кругу поставили метку. От у нас метка йде вона по кругу. От Наша метка. Вот метка и стрелочка. И так у нас на каждой, на каждой трубе метка и стрелочка. На основных. Ось тут так само. Бачите? Метка і стрілочка. от. І брус по ній був, а потім ми ниже опускаємося. І так везде. Оце наш, основна наша метка. Просто от вона ідеально ровна. І ми цієї метки бляшемо і вниз, і вверх. На це відповів. Потім як ви крутите сам брус до труби. Ну, то есть От, допустим, крабики наші понятні, крабик прикручений оттуда, потім ми знутри, як накриємо кришу, крабик ще приваримо тут. В крабик, понятно, що ми крутимо, а як ви крутите там, показую теж. Це такі вопроси, якби, на які треба відповідати. А тут ми крутимо на цій стороні отак. От. Тут 4 самореза, я не пам'ятаю чого 4. Ну а так, а там по три. От допустимо тут у нас отут труба дуже товста. Почти 10 мм стінка. Ми її не прикрутимо насквозь. Приварюємо уголок і збоку прикручуємо так. Ну а тут вже прикручується вона просто ось три самореза. Вук насквозь. Тобто тут 3-4 мм труба более-менее крутиться хорошо. Ну і так же всі, бачите. Понятно. Зараз, як ми доганяємо вже <clears throat> саму самі стіни, оцей брус, виганяємо до верха, тобто над вікном ще проганяємо весь і все. Ті лишні труби, там деякі хвостики постуються, обрізаємо, а верхній пояс оставляємо. Там уже натягуємо е, нитку от той стойки до нижньої стойки. Отмічаємо, обрізаємо і наверх накладуємо трубу, приварюємо от А до Я. Бачите, вона стоїть виходить, на п'яти стойках. Ота труба, що я казав вам, там ферма не треба, вона як ферма робити не буде. І така ж ситуація тут. Ну Тут менше стояк на дві, ну тут ми над воротами зваримо міні-ферму під низом, яка буде держати, тож одне буде йти стойка під трубу. Ну а там везде вже 5 ферм. На кожного друга, третя, четверта, п'ята, шоста стойка це будуть йти ферми. На розстоянні 2 метра. На розстоянні 2 метра, що я так робив, тому що дуже хорошо і ефективно працює брус 100 на 50. От, Він надіжний, не так, що там люфт. Тобто хорошо, крепко прикручений держить. Так же само на кришу. Брус будемо вложити лежа і дуже такий виходить крепко. А якщо був би пролет не 2 метра, а 3 уже надо брус не лежа ложить, а ставить наруб. Ну і так само стіни вже були житче. Ілі треба ставити товще брусок, ілі, ну, коротше, щось робити більше. І усиленій. Ну, коротше, на такому етапі ми по ангару. Вроді би вже таке, ну, казався, таке вроді би здоровий, як самі стойки е, були, а зараз вже от вроді би стою зараз на вході ангара, це ж вход Ну такий, ну як не маленький, ну сказати там огромніший, то не скажеш. Коротше так, посчитав я е, профліс на кришу, там 200 з чим-то квадратів треба, тому що нахльости, перехльости, це все. І на стіни треба більше, ніж на кришу. Отак, Бо стіна ж йде і задня, і ще той весь вагон, і оця. І треба також підшивати отут потолок, і сам оцей же кормоцех впереді фасад зашить. Тобто все треба довести до ума. Коротше, отак, друзі. Отакі-то у нас пирожулі. Ну, о що, на такому етапі робимо самі, я і дядь Саня, потихоньку не спіша своїми силами. Доробимо і почнемо. Ну, нам головне догнати брус. Брус догонимо, тоді вже і е, монтаж ферм. Ферми краном закинемо і потім вже будемо облазити, обварювати їх. А ферми поставимо обваримо. Вон брус лежить на ферми. Отак. Бруса я вже посчитав, чуть-чуть не хватить, може штук 10 брусин не хватить. І то не хватить, то сюди треба буде. І, А, і на фронтони койде. Типа не хватить. Отак. А так, отакі діла. По крупорушки всі все поняли. Які совети від спеціалістів. Давайте, кажіть, предлагайте. Автомат ВБВА даже з добавочним конденсатором на 70 мікрофарад. Я хотів і казав, може давайте ще 50 добам, щоб було 130. Він каже, воно нічого толку не дасть, вибива автомат. Ну, рубільник вибиває. А поліз туди на хіміч, може і воно ета, ну стоє воно те чи не стоє. Неізвісно. Коротше, такі, друзі, діла. Кої які труби вже ставили не красили, тому що ну, як та варіанта, тут а дві. Бо то погоди не було, то заморозки з утра, то трохи дощі. Коротше, кажу, давай ставить, щоб не затягувати роботу, ставимо. А потім вже внутрі, як буде криша, облізе, ну, на кожну трубу заліземо, будемо красити. Все одно там, там десь будемо підварювати, ще підкрашувати треба буде, підґрунтовувати. Тому кажу, давай так, нам головне накрити кришу, щоб сніг, дощ, а мы можем внутри робити. Ну а потім поетапно надо вкривати кришу і треба зашивати стіни. А тоді вже переходить на внутрішню часть і внутрі робити все. Тому що <clears throat> спочатку робиться наружка, а тоді вже внутрянка. Ну то вже зовсім друга історія. Так що, друзі, спасибо за внимание. Думаю, ответив, хто які вопроси задавав. Ну і отак. Всім пока і всім до скорої зустрічі. До понедільника.